Дөньяда да, ахирәттә дә алар өчен сөенеч бар. Аллаһ Тәгалә сүзләрендә һич үзгәрү юк һәм дә бу нәкъ үзедер ул бәхет дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Юныс сүрәсендә әйтелгән Әлә иннә әүлия Аллахи. Әүлия Аллахи дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Бу гарәп сүзе һәм дә фарси һәм дә төрки халыкта бар. Әүлия әүлия дип әйткән. Күпчелек әүлия Ә бер кеше булса, вәли дип әйтелә. Димәк, әүлия ул. Күп кешеләр, вәли, бер кеше. Ягъни бу Аллаһ Тәгаләгә якын булган, Аллаһның дусты булган, зур дәрәҗәгә ирешкән кешеләр хакында сүз алып барыла бу вәгазе бездә. Кыскача әйткәндә, Аллаһның дуслары. Күптән түгел булды безнең Гарәфә көне. Әлеге хаҗ вакытында әйткән идек, Гарәфә ул тану, белү мәгънәсенә килә дигән идек. Шуның өчен шушы вәли, әүлия дигән кешеләр Мәгърифәт хакында зур дәрәҗәгә ирешкән кешеләр. Ягъни Аллаһ Тәгаләне тану хакында, әлбәттә, сүз алып барыла. Шуңа алар, аларга әйтәләр ариф яки ариф. Аллаһны таныган, аны белгән кешеләргә әйтәләр ариф. Шуның өчен гомумән ариф булган кеше ул әүлия була да инде. Таныган дигәннән дә максат, урамда барганда бер кешене очратып, ә, таныш йөз, таныдым дигән мәгънәдә түгел. Тану ул тагын да тирәнрәк, ничек әйтәбез, яхшырак белү, яхшыдан, якыннан тану мәгънәсенә Килә шушы тану, мәгърифәт сүзе. Шуның өчен бар гыйлем, ә бар мәгърифәт. Шуңа мәгърифәт, әлбәттә, тирәнрәк булган бер гыйлем. Вәли кеше, ягъни Аллаһның дусты, Аллаһ Тәгаләгә якын булган кеше, шәригать хөкемнәренә тулысынча бәйле булган, харамнардан гына түгел, хәтта шөбһәле булган нәрсәләрдән дә ераклашкан кеше. Хәрамнан гына ераклашмый, хәтта шөбһәле булган нәрсәләрдән дә ераклаша. Шик, шөбһә, нәрсә аның күңелендә тудырса, ул алардан ераклаша. Һәм дә Шулай ук хәләл темасында да иң күп тырышучы, иң күп гайрәт күстәрүче дә, күрсәтүче инде шушы әүлия булган кеше. Хәләл хакында хәләл дигәне без ашау гына түгел, ә шулай ук сату, сату алу һәм дә Эш алып бару, тиҗарәтме яки башка эшләр хакындамы, ул хәләл ягыннан бик төшенеп, җиренә җиткереп эшләгән кеше. Вәли булган кеше, Аллаһның дусты булган кеше, ул Аллаһ Тәгаләнең исемен, Сыйфатларын, затын һәрвакыт зикер кылып, хәтереннән чыгармый. Даими рәвештә фәиз һәм дә Аллаһ Тәгалә нур ала һәм дә камил дәрәҗәгә ирешкә ирешергә һәрвакыт омтыла. Камил дәрәҗәгә. Бер кеше диннең кагыйдәләренә буйсынмыйча, шәригать хөкемләрен җиренә җиткермичә, Һәм дә гөнаһлы, начар эшләрдән качып, ераклашып, үзен изге эшләр белән бизәми торган булса, һичбер вакыт бу дәрәҗәгә ирешмәс. Әүлия дәрәҗәсенә. Әгәр сорасагыз, әүлия Темасы бүгенгесе көндә безгә кирәкме? Никадәр ул мөһим? Юнус сүрәсендә 62-нче аятта әйтә, кабатлыйм, әлә хәбәрегез булсын дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни читтә калмагыз, белегез дип әйтә. Хәбәр бирә. Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә. Инна әүлия Аллаһи, дөреслектә Аллаһның дуслары, лә хауфун алейхим, аларга курку юк. Бүгенге сөкәндә сорау бирсәк, кешенең кешеләр арасында күбрәк яшәүче курку беләнме, куркусызмы? Күргәнебезчә, курку белән яшәүче кешеләр күбрәк. Беренче чиратта нәрсәдән куркалар? Пенсия вакытында килерме, юкмы? Зарплата вакытында килерме, юкмы? Анда ядерный бомба ташларлармы, юкмы? Яки коронавирус үтте, башка эшләр килерме, юкмы? Курыкмый яшәгән кеше бармы? Бар, алар әйтәләр, әүлия. Алла Тәгалә әйтә, ла хауфун алейхим. Аларга курку юк. Алар курыкмыйлар, алар тып-тыныч. Һәм дә валахум яхзанун. Аларда Кайгы-хәсрәт юк. Нинди генә мәсьәлә белән очрашсалар да, алар кабул итәләр, ризалашалар. Димәк, сорау туа, бу дәрәҗә безгә кирәкме, юкмы? Мин уйлыйм, кирәк. Ни өчен? Чөнки аяты кәримәнең дәвамында Аллаһ Тәгалә әйтә, аларның дөньяда да, ахирәттә дә Сөенеч бар дип әйтә. Димәк, икенче сорау. Аллаһ Тәгаләдән сөенеч алырга теләүче кеше юкмы әллә? Элеккеге вакытта бар иде, хәзер белмим. Элек нәрсә дә булса хәбәр бирергә теләсәләр, бер кеше икенче кешегә әйтәдер, сөенче нәрсә бирәсең? Шуннан бүләк көтәдер, нәрсә дә булса, ул кечкенәме, нәрсәме? Бүләк алгач кына әйтә, сөенче улың кайтты хезмәттән исән-сау, мәсәлән, дип сөенче алалар элек авылларда. Сөенче дип киләләр инде. Һәм бу сүзне ишеткәндә бөтен кеше шатлана иде. Ләкин бу сөенче кеше белән кеше арасында. Ә бу аяти кәримәдә Юнус сүрәсендә әйтелә, сөенеч, сөенче Аллаһтан килә. Димәк ки, тагын да югарырак, тагын да сөенечлерәк һәм дә сорау. Бу безгә мөһим түгелме? Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә, дөньяда да, ахирәттә дә. Димәк ки, кем иртәннән кичкә дөньяны куса, Икенче кеше дөньядан, икенче кеше дөньядан качып, дәрвиш булып, киемен дә алмаштырмый, бер киемдә йөри гомер буе. Ризыгын да бик киң тотмый. Һәм дә кыш та, җәй дә йөри бер аяк киемендә, чөнки дәрвиш дип әйтә үзен. Гел ахирәтне уйлый, дөньяны уйламый. Ә бу аяте кәрим әйтә, Аллаһ Тәгалә дөньяда да, ахирәттә дә аларга сөенеч бар дип әйтә. Дөньяда да, ахирәттә дә. Шуның өчен димәк ки, кеше дөньяны куган, аңа сөенеч кирәкмәсме? Кем ахирәтне куа иртән кичә кадәр, аңа бу сөенеч кирәкмәсме? Әлбәттә, кирәктер. Кирәк булырга тиеш. Чөнки дөньяны куган кеше барыбер ахырына ирешергә тырыша, шушы нәтиҗәгә. Кем ахирәтне куа, димәк ки, ул барыбер ниндидер нәтиҗә тели, сөен, сөенче. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә дә, аларга сөенче бар. Аларга дип әйтә кемгә? Әүлияларга дип әйтә. Газиз, көчсез, телсез һәм дә ничек әйтергә, аңсыз. Мәсәлән, пәйгамбәр килеп мөгъҗиза күрсәтсә, кеше һәм телсез кала, һәм дә көчсез һәм дә колаксыз. Ул бернәрсә әйтә алмый, чөнки каршысында мөгъҗиза. Ул нәрсә булды? Газиз булды. Русча әйткәндә, Беспомощный. Шуның өчен могҗизаның төп мәгънәсе ул, кешене көчсез калдыручы, могҗиза. Безнең телдә инде могҗиза килеп керде, нәрсә күрсәң дә әйтәләр, о, могҗиза. Ә могҗиза ул игътибарны җәлеп итүче бер әйберне түгел. Могҗиза ул качан сине шундый бер нәрсә күр, күрәсең могҗизадан соң, могҗизаны күрәсең, телең дә югала, Аңында юк әле. Бернәрсә әйтә алмыйсың, чөнки ул шундый бер күренеш, ул пәйгамбәрләргә генә махсус. Ул мугъҗиза. Ә икенче түбәнрәк дәрәҗә ул әүлия кешеләр. Пәйгамбәрләр булды яшәделәр, ахыргы пәйгамбәр булды Мухаммад Мустафа. Аллаһның рәхмәте сәлам аңа булсын. Һәм дә пәйгамбәрләрдән соң килә әүлия дигән кешеләр. Бу Коръәндә бар. Юнус сүрәсе 62 нче аят. Әла ин әүлия Аллаһи дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Бу сүз бар. Димәк ки, бу кешеләрдә хакыйкатьтә бар. Аларның бар кәрамәтләре. Ягъни, мөгъҗиза кебек изге, мөгъҗиза кебек һәм кешене телсез, аңсыз калдыручы бер хәл, тик мөгъҗиза сүзе кулланыла тик пәйгамбәрләргә генә. Шуның өчен бүгенге көндә без мөгъҗизаны күрсәк, дин буенча без аны мөгъҗиза дип әйтә алмыйбыз. Без әйтергә тиеш без кәрамәт күрсәтте яки кәрамәт күрдем дип әйтергә тиешбез. Мәсәлән, бер кеше Әйтик, бик авыр вакытта берәр урында ризык алса, мәсәлән, дуварданмы яки һаваданмы, яки кемдер җыгыламы яки килеп төшәме, бер кеше тиз арада җөгереп килеп аны тотып ала да ярдәм итә. Бу әйтәләр мөгъҗиза түгел, ә кәрамәт дип әйтәләр. Чөнки мөгъҗизә дип әйтер өчен ул барга тиеш кем? Пәйгамбәр. Ә ул пәйгамбәр түгел, ул кеше, бәлки әүлиядер. Аны без белмибез, чөнки әүлия була дүрт төрле. Беренче төрле әүлия ул һәр һәр кем белә. Аллаһ Тәгалә белә әүлия икәнен, халык белә әүлия икәнен, үзеннән сорасаң, үзе дә белә әүлия икәнен. Бу беренче Төркем. Икенче төркем ул Аллаһ Тәгалә белә, халык белә, ә үзе белми. Үзе белән сөйләшәсең, чынлап та зур сүзләр, зур мәгънәләр, тирән мәгънәләр куллана. Сорайсың, син әүлияме? Юк, нинди әүлия, мин әүлия түгел ди. Үзе белми. Халыктан сорасаң, фәлән-фәлән кешене беләсеңме? Беләбез. Ул кем? Ул әүлия. Бу икенче төркем булган кеше. Әүлия. Өченчесе, Аллаһ Тәлә белә, үзе белә, ә халык белми. Халыктан сорыйсың, фәлән фәлән кешене беләсезме? Беләбез. Ул синең авылда изге кеше беләсезме? Юк, нинди изге кеше була, бу гади генә бер көтүче шунда. Сарык көтеп йөри шунда, сыер артыннан җөгереп. Нет, я улебы сынау тиле дип әйтәләр. Халык белми. Ә үзе белән сөйләшсәң, тирән мәгънәләр кулланып сөйләшә, зур хикмәтле сүзләр куллана. Сорау бирә, син әүлиям дип. Әлбәттә, юк дип әйтә. Хәтта, хәтта, хәтта ул белә әүлия икән, белә, тик әйе дип әйтми, чөнки белә. Шайтанның килеп төшкәнен, каян килеп төшкәнен белә. Мин, мин дип күтәреп борынны, килеп төшкәнен белгәне өчен әйтә, юк, мин әүлия түгел дип әйтми. Әмма белә, әүлия икән белә. Дүртенчесе, Аллаһ Тәлә белә, Ни халык, ни үзе әүлия икәнен белми. Халыктан сорыйсың, фәлән фәлән кешене таныйсызмы? Әйе. Ниндирәк кеше ул? Әүлиям юкмы? Юк, гади кеше. Үзе белән сөйләшәсең. Ул да тирән мәгънәләр кулланып сөйләшә. Тик ул да белми әүлия икәнен. Шуңа инде безнең бүгенге көндә дүртенчесе иң иң Яхшысыдыр, чөнки әүлия икәнеңне белсәң, уйла, шайтан сине беркайчан да ычкындырмыйчак, һичбер кайчан. Шайтанга урамда йөргән, анда уңга-сулга бәрелеп йөргән кешеләр һич кызыксындырмый. Ә кем дингә кергән, намазга баскан һәм дә Зикер кылып, Аллаһ Тәгаләне уйлап йөргән кешеләр, ул шайтанның төп нәрсәсе була, клиент була дип әйтергә була. Шуның өчен әйттек, пәйгамбер булса, нинди генә Күзгә һәм дә акылга килмәслек бер нәрсә күрсәк, дип әйтәбез, пәйгамбәр мөгъҗиза күрсәтте. Ә әүлия Аллаһ күрсәтсә, әйтәбез, кәрамәт дип әйтәбез, кәрамәт. Әлбәттә, кәрамәт махсус әүлия Аллаһ кешеләренә, тик нәрсә ул? Ул кеше иманлы кеше. Бүгенге көндә чит илдә бар кешеләр төрле Нәрсәләр күрсәтәләр, тик аларга кәрамәт дип әйтә алмыйбыз, чөнки алар мөселман түгелләр. Шуның өчен кәрамәт дип әйтәбез, кайчан ул әүлия дип әйтелә. Әүлия ул беренче иманлы кеше, ягъни мөселман. Һәм дә шулай ук салих эшләр эшләүче, изге эшләр эшләүче булган кеше. Һәм дә әйттек алдагы әйткән сүзләргә кушылып, ул шәригатькә буйсынучы, гөнаһларга чумган түгел, ә гөнаһлардан качкан, шәригать хөкемнәрен үтәгән. Шуның өчен кемнең иманы бар, ә шәригать хөкемнәрен боза, шәригать кагыйдәләрен боза. Андыйлар да бүгенге көндә бар. Мисал, Мисал без беләбез шәригать буенча ир кеше хатын-кызы тотына алмый, кулы белән. Димәк ки, бер кеше үзен әүлә дип әйтсә, беренче чиратта аңлашыла ки, ул үзен нәрсә эшли? Мин әүлия дип үзен югарга күтәрә. Икенчедән, хатын-кыз белән кул биреп тотына. Ә без беләбез, тотынырга ярамый ир белән хатынга. Кул кулга тидеме, ул шәригать буенча гөнаһ. Ә ул белергә тиеш. Ул аны эшли икән, димәк ки, ул әүлиянең ә хәрефеннән дә тормый, чөнки ул кагыйдәне боза, шәригать кагыйдәсен боза. Әүлия Улла иң беренче шәригать хөкемнәрен Ахырына кадәр белергә тиеш һәм үтәргә тиеш. Беренче әлбәттә белергә, икенчедән үтәргә. Һәм дә монда да шуны әйтергә кирәк. Монда гыйлем яки яшь мөһим түгел, чөнки әүлия кешесе, әүлия кеше гыйлемне дә алырга мөмкин бер мизгел эчендә. Укымыйча да, тырышмыйча да. Шуның өчен ике кагыйдә. Беренчесе шәригатьне белергә, икенчесе шәригатьне үтәргә. Пәйгамбәребез әйтә, Пәйгамбәребез әйтә, "Мән али, мән амила бима алима". Кем белгәне белән хәрәкәт кылса, кем белгәнен үтәсә. Мәсәлән, бер гыйлем бар. Белә ул гыйлемне. Ләкин, әйтәбез урысча әйткән ничек, теория бар, практика юк. Шул вакытта хәдис туры килми. Хәдистә әйтә пәйгамбәр, кем белгәне белән хәрәкәт кылса, кем белгәнен үтәсә, фәваррасәһуллаһул илма ма лам я'лам. Аллаһ Тәгалә бүләк итер гыйлем, бүләк итер. Укымады, тырышмады, мәктәптә дә укымады, университетта дә укымады. Ә Аллаһ Тәгалә аңа гыйлем бүләк итте. Бер көн иртән тора, уяна, аңарда гыйлем бар. Каян алды? Аллаһ Тәгалә бирде. Буламы ни алай? Була. Укымыйча да буламы? Була. Шуның өчен беренче кагыйдә үтәлде, шәригатьне белде. Икенчесе генә кала. Ул аны үтиме, үтәмиме? Шуның өчен әгәр әйтсә, авыр булса да эшләйбез, төзәбез дисә, димәк ки, шартларга туры килә. Әгәр әйтсә, Ярар инде, безгә Россиядә скидка дисә, ул вакытта аңлашыла ки, димәк ки, гыйлеме бар, ә практика юк. Димәк ки, тагын да бу дәрәҗәгә якын килми дигән сүз. Пәйгамбәребез әйтә хадистә ләкад кана фима каблакум мин ал-умами наsun мухаддасун Могҗиза урынына кәрамәт, ә вахи урынына илһам килә. Илһам дигәнебез дә ул шигырь, шигырь язган вакытта шигырь мәгънәләре күңелгә килә ул түгел. Яки кеше бераз салдырып алса, аннары сөйли башлый, илһам килде, бу илһам түгел. Илһам ул күңелгә килә, туп-туры күңелгә килә гыйлем. Бая кабатлаганча, китапсыз, укымыйча, ишетмичә. Мөмкинме? Мөмкин. Кем әйтә? Пәйгамбер әйтә. Сездән әүвәл яшәгән өммәтләрдән үзләренә илһам килгән кешеләр бар иде. Илһам килгән дип әйтә. Гыйлем укыган китаптан алган дәфтәрдән дими, ә илһам килгән кешеләр бар иде дип әйтә. Һәм дә ки минем өммәтемнән дә, минем өммәтем арасыннан да булса, булса, һичшиксез ул кеше Омәр дип әйтә. Без беләбез, Омәр радиллаһу анһу бик шундый каты кебек күренгән кеше, ләкин дөреслекдә бик йомшак булган, иманлы, куәтле, таквалы, вәли, әүлия булган бер сахабә булган. Пәйгамбәр зан әйтә, бу хадис һәм Бухари җыентыгында да бар, һәм дә Мөслим җыентыгында да бар. Мәсәлән, аның кәрамәтләрен әйтсәк, Изге Вәли дип әйткән кеше үзе әйтмәде, мин, Омар, изге дип әйтмәде, ә пәйгамбәр аның хакында әйтә. Шуңа бу теге мактану түгел, ә пәйгамбәр Омар хакында әйтә. Һәм дә кайчанки хәзрәт Омар халиф булды, ул Мәдинәдә җомга үткәрә иде, минбәр вакыт, минбәрдә, минбәргә менеп хөтбә сөйләгән вакытта Ул нәрсә күргән, ничек булганын акыл сыймый, ләкин вәгазь вакытында мин-минбәрдән Сария дигән кычкыра. Хәзрәт Умар кычкыра. Тау, тау дип. Арттан. Шулай кычкыра мөнбәрдән. Бәгазь вакытында шулай кычкыра. Халык тыңлап утырган урыннан аптырап, бу нинди ни булды ди. Ничек әйтә аңа? Диепричастный оборот дип әйтәләрме? Ягъни бер сөйләм эченә тагын бер сөйләм килеп керә. Бер җөмлә, бер вәгазь, ә уртасында бер шундый ниндидер бер Сул яктан сул якка киткән бер җөмлә. Бөтенләй вәгазь белән бәйле түгел. Вәгазь бер хак, бер тема хакында бара, ә ул кычкыра, таудан килә, арттан дип кычкыра. Халык аптырый, нәрсә булды бу? Аннары гына билгеле була, аннары билгеле була. Җомга бетә, кичкә таба билгеле була. Кайын билгеле була? Сугыш булган була икән, сугыш, җихад һәм дә кич кайтканда халык ул вакытта урамда яшел бит инде, урамда яшел дигәнем урамда көн үткәрә. Безнең кебек өйдә көн үткәрми. Мәсәлән, хәзер эссе көндә карасаң, кеше Эшләгән кеше инде урамда, кем печән чаба, кем сыер карый, кем башка эшләр белән шөгыльләнә, кем йорт төзи, кем җир казый. Ә кемдер өйдә утыра. Чөнки бер эше дә юк, шуңа өйдә утыра. Хатын кыз булса, ул өйдә бәйләм бәйлидер. Ләкин элеккеге вакытта халык урамда. Шуңа кем нәрсә сөйләшкән, кем нәрсә күрешкән, кем килгән авылга, кем киткән, ягъни үтеп сүткән Теге мимо проходящий кешеләрне һәрвакыт халык күрә торган булган. Һәм дә шунда күрәләр, шаһитлар күп була, шаһитлар күп. Хәзрәт Умарга шушы гаскәрнең командиры килеп рәхмәт әйтә. Әлдә син кычкырдың әле дип. Халык аптырый. Ничек нәрсә булды? Ничек булды ди. Һәм теге командир әйтә, син кычкыргач кына без аңладык ди, арттан киләләр ди. Бу була инде русча западня, татарча нәрсә буладыр. Бер хәйләле бер эш була дошманның. Кайчан ки мөселманнар алга барганда, дошманнар качып, тауны урап, арттан килергә теләгән булганнар. Ә арттан килгәндә, әлбәттә, тегеләр дә бер олса, балар арттан килсә, мөселман уртада калыр. Бу якка мы һөҗүм итәргә, юкса арт якны мы сакларга? Ә инде качан Гомәр мәчеттә, минбәрдән кычкыра, Таудан арттан дип кычкырач, күз алдына китерегез. Мәчеттән, мөнбәрдән сугыш барган тауны каян күреп була? Мөмкин түгел, ләкин Гомәр хәзрәтләре күрә. Кычкыргач та бу мөселманнар аны ишетеп, аптырый, без ишеттек сине, ди. Борылдык, ди, һәм дә ниһаять җиңгәннәр шушы кәрамәт. Бу кәрамәтнең иң берсе. Һәм дә шулай ук шуны әйтергә кирәк, кәрамәт хакында, кәрамәт ул һичбер вакыт кешене кеше алдында югарыга күтәрү түгел, ә һәр даими рәвештә ул Аллаһның сүзен, Аллаһның динен күтәрү өчен генә үтәлгән бер мәсьәлә. Һәм дә шуның белән тәмамлыйм. Хәзрәт Умәрнең улы була Абдулла. Ул әйтә. Әтисе хакында. Минем әтием Умар радиаллаһу анһуның һәр вакыт нинди генә булса бер мәсьәләдә нинди генә булса да любой мәсьәләдә кайчан әйтсә Мин шулай уйлыйм, шулай фикерлим дигән, шуны күңелдән шуны хис килә дип әйткән вакытта һичбер вакыт аның әйтмәгене, аның уйламаганы кебек булмаганын һичбер күрмәдем дә, ишетмәдем дә дип әйтә. Шуның өчен бу зур бер дәрәҗә һәм дә безгә әлбәттә пәйгамбәр булырга мөмкин түгел, чөнки пәйгамбәр булып Тумагач, пәйгамбәр булып булмый. Һәм дә инде безнең бу якка якын булганнардан бар изге кешеләр һәм дөньяда да һәм мәрхүмнәр дә бүгенге көндә хаҗлар иң әүвәл бара пәйгамбәрнең каберенә. Ул кешеләрнең иң зуры, иң өстене. Һәм дә инде кем дөньялыкта күрмәсә пәйгамбәрне бары каберенә һәм дә шулай ук шушы пәйгамбәр һәм сахабәләр аларны да күрмәдек, тик каберләренә барып карарга була. Һәм дә инде дога кылырга, дога кылырга Алар кебек дәрәҗә, алар кебек шушы аяте кәримәгә лаеклы булырга. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте, Хәбәрегез булсын, Аллаһның дусларында һичбер курку һәм дә хәсрәт-кайгы юк, алар Иман китереп, Аллаһтан курыккан такъвалы бәндәләр дөнья тормышында да, ахирәт тормышында да аларга сөенче бар. Аллаһ Тәгалә сүзләрендә һичбер үзгәрү мөмкин түгелдер һәм дә бу, иң бөек сәгадәт.